And there we are again, ladies and gentlemen. Chaos just proved once again why we have the longest reigning IWGP Heavyweight Champion. Okada just took care of business. You can actually say that Los Ingobernables, you guys need a tranquilo, if you know what I mean. Do you know why? Because Okada just put you to sleep with the Cobra Clutch and I picked up the win when I hit the Robertson special and then I sprung off that second rope higher than any junior heavyweight can and I wrapped my arms around Hiromu's neck and I drove it into the ground with the Oscar and I picked up the one, two, three and that is what is going to be the secret of me winning at the Tokyo Dome, me winning my IWGP Junior Heavyweight Championship. The other three men do not stand a chance against the rightful ace of the Junior Heavyweight division. s o の e n o on Sam Sky k i シ g Aerial a s 内藤さんワールドタッグリーグ開幕前史上最低のタッグリーグって言ってましたね俺はそんな風に思わないよ素晴らしいリーグ戦やってるしこの前イービルだって言ってたよリング上で史上最高のタッグリーグだってな内藤さん 教えてやるよ失言には気をつけろあ政治家と一緒だよそれでな支持率低下する子だってあるんだからなあそんな出なきゃ内藤さんが出なかったら史上最低のタッグリーグをやってるほどうちの新日本プロレスのタッグはそんな安くねえんすよあ内藤さんが出なかった子供みたいなこと言ってんじゃないよああ 俺だったらなチャンピオンとしてワールドタッグリーグ中だろうがスーパージュニア中だろうがニュージャパンカップ中だろうがな存在感で強さでかっこよさでみんなにそれをな見せつけてやるんだよそれがチャンピオンってやつだろうね野郎。